علیکُم دوستو یتھ چیٖزس اسہِ پٔتِم پانٛژھ شیٚے ؤری ہیٚتھ ٲسۍ پیاران سُہ چیٖز چھُ اسہِ نِش ووتمُت تۄہہِ آسوٕ پتہ اسہِ گوٚو پٔتمِس رٮ۪تس منٛز ون مِلین سبسکرایبر تہٕ اسہِ اوس گولڈٕ پٕلے وٹان واتان وول سُہ چھُ اسہِ نِش ووتمُت تہٕ اسہِ چھِ وۄنۍ تمہِ خٲطرٕ یہِ چنل بنٲمٕژ کِیر وِلاکس گۄڈٕنٮ۪تھ کٔرو یہِ چینل سبسکرایب تہٕ ویٖڈیو کٔرزٮ۪و سارنٕے شِیر تہٕ آز کرہون سُہ یتھ ویٖڈیوس منٛز أسۍ ان باکٕس اظہر صٲب اُویس صٲب چھُ تہٕ وۄنۍ ٲسۍ مےٚ وَنُن یِتھ کٲٹھۍ کہِ ہُہ ترٛٲیِو تُہۍ حالان گولڈٕ پٕلے بَٹن أتھی یہِ چھِ نٔو سٲنۍ چَنل کے آر وِلاگٕس یَتھ پٮ۪ٹھ أزۍکہِ پٮ۪ٹھ کَنٹِنیوٗ وِلاگ لگ بگ لگ بگ یہِ تھٲیِو تُہۍ سبسکرٛایِب کٔرِتھ تہٕ تُہۍ ٲسِو وٕچھان کہِ أسۍ کِتھ کٲٹھۍ چھِ ویٖڈیو بَناوان اَسہِ کوٚت کوٚت چھُ پٮ۪وان گژھُن یا تَمہِ وَرٲے تہِ وِلاگ یِم تہِ أسۍ بَناوو تِم آسَن یَتھ پٮ۪ٹھ اَپلوڈ گژھان روزمَرہ زندگی آسہِ صحیح أزۍکہِ پٮ۪ٹھ چھِ وۄنۍ کَنٹِنیوٗ تہٕ گۄڈٕ کرو أسۍ حظ تَتھ پٕلے بَٹن سٲری کہِ أسۍ تہِ وٕچھ ہاو گولڈ پٕلے بَٹن کیُتھ چھُ آسان پَنُن ڈبہٕ لَگہِ ہا ضروٗرت نہ کَتریو بَٹُن ضروٗری یَتھ چھِ یورٕ تہٕ بیٚیہِ اَسہِ کَرے واریاہ کوٗشِش ہُپٲرۍ کَڑنٕچ یہِ دراو نہٕ کیٚنٛہہ وۄنۍ کَڑہون أسۍ یَپٲرۍ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ نیرِ کٲنٛسہِ سون نوٚو سانگ دِلا ہو مینشن یہِ ترایہِ مےٚ سۭتۍ تہٕ چھا ٹھیٖک وٕچھوا تُہۍ تہِ واریاہ کَم آسہٕ یِوان دِیِو نٔیِس ویٖڈیوَس تامَتھ اِجازَت تہٕ وۄنۍ کھسن اَمہِ پَتہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ بِہایڈ دَ سیٖنٕز تہِ بیٚیہِ کھَسَن گِلاس تہِ دِیِو نٔیِس ویٖڈیووس تامَتھ اِجازَت اللہ